вольт элементи эки жез жана цинк пластинасынан турат аларды күкүрт кислотасы менен суунун аралашмасына салат металлдардын кислота менен аракеттешүүсүндө металл пластинасы оң заряддалып ал эми цинк пластинасы терс заряддалат